Sveiki, mėlyjei, sveiki, brangieji. Čia jūsų Tiško kanaliukas su amžinu kaip pasaulis klausimu, kam Dievas sukūrė blogį. Puikų atsakymą į šį klausimą pateikė pasaulinio garso psichologas, Toronto universiteto profesorius, net kelių populiariosios psichologijos bestsellerių autorius Jordanas Petersonas. Pradėkime kiek iš toliau. Pats Jordanas Petersonas ypač prieštaringai vertinama psichologijos pasaulio žvaigždė mat jo giliais ir nepajudinamais vertybiniais įsitikinimais grindžiama pasaulėžiūra kertasi su pasaulyje plačiai įsigalėjusiu leftizmu. Kaip tai pasireiškia? Ogi pirmiausia per kalbą. Manau, kad Tiško kanaliuko žiūrovų šis atsakymas niekiek nenustebino. Petersonas, net ir būdamas vieno garsiausių pasaulyje Toronto universiteto profesoriumi, nė nemano laikytis plačiai akademiniai bendruomeniai primetamų politiškai korektiškos kalbos reikalavimų, kurie, jo gilių įsitikinimų, yra kelias į žmogaus sielos pavergimą, nors iš pirmo žvilgsnio skamba tik kaip rekomendacijos. Dėl to yra visuotinai menkinami jo akademiniai pasiekimai – Pats profesorius pateikiamas kaip diletantas ir dažnu atveju net apsimetėlis. Tačiau Petersonas ir toliau nepaliauja kartoti, kad niekas jo neprivers tarti žodžius, kurių iš jo tikimasi vadovaujantis politinio korektiškumo principais. O tvirta jo laikysena ir taiklų žodis leidžia jam skinti vieną pergalę po kitos, atrodytų absoliučiai nelygioje kovoje. Netgi dar daugiau, Dėl šios tvirtos vertybinės laikysenos jis tapo populiariausia pasaulyje psichologijos mokslų žvaigžde. Kaip jam tai pavyko ir kuo čia dėtas blogis, sakytumėte jūs? Pats Petersonas teigia, kad iš ties geras žmogus yra blogiukas, priimantis savo tamsėje pusę, kurią Karlas Jungas vadina šešėliu, ir ją kontroliuojantis savo noru. Tad štai kam Dievas sukūrė blogį – kad žmogus pasinaudotų jam, kurio duota laisva valia rinktis, pripažinti savo tamsę pusę, būti pasirengus ją pasinaudoti prireikus, tačiau savo norų rinktis ją kontroliuoti gėrio labui. Iš esmės, Dievas sukūrė galimybę rinktis tarp gėrio ir blogio, o laisvos sielos užduotis yra teisingai pasirinkti. Blogis pasaulyje gali ir nepasireikšti, Jei žmogus pasinaudos savo laisvą valią, pripažins jame slypinčią tamsėje pusę ir bus pasirengęs bet kada duoti deramą atsaką. Tada blogis, kaip ir mokyklos laikų peštukas, nedrys kipti, nes jaus tokio žmogaus nusiteikimą į agresiją atsakyti tuo pačiu. Tačiau, jei nepaisydami gyvenimo niuksų, vis rinksimės ignoruoti blogio egzistavimą, nes manomės esą iš esmės tik geri Niuksai vieną dieną sustiprės tiek, kiek prireiks, kad prabustume ir praregėtume. Štai kodėl geram žmogui dažnai tenka tiek likimo išbandymų ir kuo toliau, tuo stipresnių, kad jis pagaliau prabustų ir pamatytų blogį net ir savyje ir sąmoningai laisvą valią pasirinktų blogiui pasipriešinti, pats išlikdamas geru. Taip ir nugalimas blogis. Su tokiu nusiteikimu ir tėvai senovėje sūnus į karą lydėdavo. Atsisveikindavo taip, lyg paskutinį kartą matytų, o giliai viduje susitaikydavo su galimybe, kad sūnus gali ir žūti kovoje už teisingą reikalą. Toks nusiteikimas silpnina blogio galės ir tikimybė, kad sūnus kovodamas už teisingą reikalą grįž nugalėtojų didėja, nes blogis tarpsta ten, kur baimė ir silpna dvasia. dar daugiau jei žmogus užaugo pakankamai naivus manyti kad blogis ir jis pats yra du absoliučiai nesuderinami dalykai jis tampa naivaus paklusnumo auka iš pradžių naiviai neįžiūrėdamas blogio Toks absoliučiai geras žmogus leidžiasi įkalbamas atsisakyti trupučio sąžinės. Tada dar trupučio ir dar trupučio. Ir galiausiai viskas baigėsi tuo, kad vienas trečdalis žmonių ramia sąžinė įduoda likusius du trečdalius įvairioms blogio tarnyboms. Galiausiai tokių naivių doruolių neįkalbinėti nebereikia. Aklai tikėdami, kad elgesi gerai, jie nė nepastebi, kaip savo pačių rankomis vykdo holokaustą. Taip istorijoje jau buvo ir panašu, kad žmonės iš istorijos dar nepasimokė. Todėl Jordanas Petersonas teigia, kad geriau jau pasaulis knibždėte knibždėtų blogiukų, kurie laisvą valią pasirinko būti gerais, negu geriečių, kurie prireikus nesugeba pabūti blogais. Tad grįžkime prie kalbos. Naujajame testamente Mato Evangelijoje teigiama – palaiminti romėjai, nes jie paveldė žemę. Šioje eilutėje minima žodis romėjai dažnai klaidingai suprantamas kaip nekenkentieji, nuolankieji ar begaliai tačiau pagal pirmiau išdėstytą logiką realiausia kad šiuo atveju kaip tik priešingai romieji yra tie kurie turi kovai parengtus ginklus puikiai išmano kaip jais naudotis ir vis tiek laisva valia renkasi juos laikyti saugiai dėkle tokia beje ir kovos menų esmė būti stipriam dvasia ir kūnu pasirengusiam bet kurią akimirką visomis išgalėmis kautis dėl gėrio bet iki paskutinės akimirkos daryti viską, kad kovos išvengtum. Kai blogio jėgos mato tokią parengtį ir nusiteikimą, nusitaiko kitur ir kovos nebeprireikia. Todėl geriausia dovana, kurią tėvai gali įteikti savo vaikams, yra išmokyti juos atpažinti blogį savyje ir kitose, perprasti blogio veikimo logiką ir pamokyti, kaip su juo kovoti kad lemiamai akimirkai atėjus vaikai gebėtų pažvelgti savo didžiausiai baimiai į akis ir ją įveikti. Tad nesodą nuo gyvačių reikėtų aptverti, kad vaiko neišgazdintų, o įduoti vaikui į rankas įrankį pasirodžiusias gyvates įveikti. Taip pasinaudoti savo laisvą valią rinktis, nelikti nuo šalyje, o visada laikytis vertybinės pozicijos išmoksta ir Michaelio metodo mentoriai šias tiesas kaip žvakė šviesą toliau perdodantis savo mokiniams. Šį kartą tiek, o kitoje laidoje apie tai, kodėl žydai taip myli pinigus. Žiūrėkite, bandykite ir jums pavyks. Iki.